Как тебя зовут? Вика. Вика, а сколько тебе лет? Семь. Семь. Ты училась в этой школе, да? А где ты училась? Вот. Вот это был твой класс там? Первый. Вот это. В первом классе, да? Угу. угу. Расскажи, кто учительница твоя? Валентина Ивановна. Ну что, да, разбери. А я сейчас обойду? В классе много деток было? Угу. Друзей много было? Где сейчас Весь все... класс. Где друзья все твои сейчас? Некоторые поуезжали, а некоторые тут остались. Где так мало осталось? Учиться негде теперь. Придется теперь уезжать куда-то. Или в Алке, или куда-то еще. Школу жалко свою? Угу. Школа у вас хорошая была? 스피가 이쪽게에